Bienvenue dans ce flash vidéo LibreOffice Writer. Nous allons voir comment imprimer deux pages à 4 portraits sur une feuille à 4 au format paysage. Autrement dit, comment réduire les pages au format A5. Notre format de page est A4 portrait. Nous voulons imprimer sur une page A4 au format paysage, fichier imprimé, onglet mise en page, choisir, deux pages par feuille. L'aperçu permet de vérifier que nous aurons deux pages sur une feuille A4. Pour terminer, voyons le cas fréquent où une page A4 doit être dupliquée sur une feuille A4. Dans notre exemple, pour imprimer deux exemplaires de la première page. Nous gardons le même paramétrage et dans l'onglet Général, nous indiquons la plage à imprimer sous la forme 1,1. Nous aurons deux exemplaires de la première page réduite sur une feuille à 4